Bang ah, Lot. Masih bobot. Satu orang pecah. Dia ulti. Dia ulti. Belakang lu, Kak. Iya, gua masuk pintu. Gua masuk. all yours. Nice banget, Marlo. Lo, lo, lo, kaki lo. Nanti itu lo aja, urusan lo. Urusan gue ini. Beda tim, beda tim. Oh iya. Yeah. Tapi kayaknya nggak di cave deh di sini ini Siapa nih? Terus dapat. iya nih. Iya. Kanan nih. Dulu Vi, sih dulu. Last tuh, last tuh. Dia bisa jalan lagi. Eh, nggak bisa di sini anjing. Oh, you self heal. Ya usah usah kiri tunggu berdiri, tunggu berdiri, tunggu berdiri. Q, dia biarin Q, dia biarin Q. Ya, biarin ya. Eh, wow, wow, wow, clutch, clutch, bro, clutch. Oh no, oh no. Wow, wow. How to get back. Oh Anjir lagi ya Allah satu hit udah putih tuh fuck